Oh, amazing. Ah. You see many people around in the lake. Is it dangerous? No. Okay, okay. Oh, Is it dangerous? Äh, nein, nein. Was hast du denn am Anfang gesehen? Ich habe es auch nur spritzen sehen. Ich habe ich hab in dem Moment genau geguckt. Okay. Aber es war nur das. Abgefahren. Lass mal höher gehen. Ja, komm auf. Lass mal abhauen, Anna. Ich brauche genau das Ding nicht so sein. You've seen it before? Better get going. Is it okay, man? Oh, amazing. Ah. You see many people around in the lake. Is it dangerous? No. Okay, okay. Oh, is it dangerous? Nein, nein. nein. Was hast du denn am Anfang gesehen? Ich habe es auch nur Spritzen sehen hab, ich hab in dem Moment genau geguckt. Okay. Aber es war nur das. Abgefahren. Lass mal höher gehen. Ja, komm auf. Lass mal abhauen, Alter. Ich hau das Ding nicht so rein.